Que energia fantástica! Ah, não se apavore, Game Masters! Fique calmo. Concentre-se. Concentre-se profundamente e atinja a energia máxima! jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando Ken Masters. Este jogo é para decidir quem será o melhor. Toma o clássico. já estou acostumado com esse seu Hadouken. Eita! Tec-tec-tugue não! Olha, saiu do meu agarrão, sou esperto. Uau, meu. O cara é muito rápido. Round two. Fight. Bem. Calma aí, tá, Ken? Gente, vai ficar assim, vadia. Shark. Como que pode? Achando que ele ia pular ali? Ah! Vai, dá seu Hadouken aí pra você ver. Eita! I am the protector of Russia's sky. Intercepted! Toma! Ah! Gente, como deu o Shoryuki? Round 1 Fight! Eita! Vou ficar aí, né, no Hadou. Depois vim com tudo. Olha. Ah! Esse gostou de agarrar. Olha, de novo! Para! Chega! Meu! Preciso sair disso. O que é, o que é bem rápido. Vai, vai daí seu golpe. Vai, morre tudo! Não foi. Ah, farofa! Ah! Se pra cima. Olha. Para! <laughs> Quase caiu. <laughs> Round two. Vou ficar aqui bem ligeira. O cara é muito rápido. Toma aqui meu pilão. Sossega! Toma, não acabei. Eu tenho, eu tenho que ficar ainda com cuidado pra não tomar farofada. Vai você também pra aí. O buraco. Round one, Fight. Agora tá decisivo. Cara! Eita! Ladrão! Para! Farofa! Me... Que é a maior putaria! Esse Optio Select é o que mata esse jogo. Zangief né, não tem nem como farofar nessa hora. Pra se livrar. Vem pra ter uma farofinha pro Zangief. <laughs> Aí fica muito fácil. dando aqui todo o meu poder pra minha força, fúria, garrão, tudo misturado. <laughs> Vai, morre! Toma, meu especial! Olha! Final round. Eita, agora eu vou ter que ficar bem esperto. O cara tá bom jogando. E... Para com isso! Meu! Você vai ver! Chega! Se quem... Quem pode com ele... Nossa, o jogo todo desse jeito. Ah. Não pude fazer nada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e comentem. Então, até mais. Tchau!